Nie ma ś l o b A, h le m e t i n g e s tym. صغيرة الخريطة عمارة هاي كيس مال حاسبة ديسكتوب هاي مو عمارة عفوا يا ليفل اي دي اثنين وهاي اثنين اوكي هاي بمكان الاس كي اس الاس كي اس افضل <coughs> اي فوق اعتقد ما تفع السلاح برمي ما دام ما عندي قناص افضل قبل المدينة من هنا كذا الوايب اي بس ويام نستخدمه لازم نشوف القناص هسه سلاح اي كي ام وخلي لين سكوب اربعة ذاك الثاني خليه سكوب ستة ومسع سكوب واحد ويصعد لا ماكو شي سيارة وانا راح اصعد هاي العماره كلها السالفه اي تعال انت افضل من انا اوكي اوكي فهمت؟ لا اي النص اوكي اذا ضليت عدل آه مكان اس كي اس حلوه هاي لا دمج ولا تعب 60 veseäret. Man driver garanterat så att mor... Mor bara... مستحيل ما لاحت انا متاكد اجت بي انا مو قوي بالسوالف بس ما يخالف 谁了？ يسعد لي اقدر ابي انا هنا شلون راح يروح المشكلة ما ماخذ شمرة على اللعبة I didn't know we'd be ما ليش حاليا صح شنو فاق عن عدي Oh, yeah! Just get new, but walk it like that. Ah, like walk it. اعطي نفسي زون نعم تطلع لي فيزا كوينك وين هذا؟ زون كتني <laughs> مو انت <laughs> الله تخرع